какой выход из этой ситуации. Берем вот этот рассыпанный вот подшипник, вот так вот. То есть он рассыпался, да, и, то есть собираем его как бы назад. И вот таким макаром, ну не просто собираем, с одной стороны, так, чтобы не потерять, это даже лучше, что он выпал. Берем вот этот рассыпанный, вот эту вот обойму, берем, допустим, болт, ну, как, короче, подлиннее, типа вот такого макара, да? Вставляем вот сюда. Сейчас я болт подлиннее возьму, потому что этот короткий. И потом он у вас будет вот эта хуйня, как съемник, понимаете? Так что, если он выпал, это не проблема. Это, наоборот, даже вам хорошо. Легче будет болт вставлять. Сейчас болт подберем. Минутку. Так, вот я, я взял болтик. Есть, да? Взял вот такого, типа, как бы, блядь, ну, не съемник даже когда буду выдавливать, вот сейчас ставим, и он пойдет вот сюда. Есть, да? Так, теперь нам нужно, в принципе, повторю, то, что он вылетел, теперь даже лучше. Теперь мы болт можем ставить. Теперь нам нужно напхать туда солидол, чтобы подшипники можно было распределить. Есть. Надо минимум 5 штучек. Второй. Так, я вот вижу, как он уже при ходу. Короче, солидола мало. Потому что все показывают, как вытягивать обычный болт, когда все хорошо. Проблемные места практически никто ничего не рассказывает. Так. Потому что первый раз, когда крутил, это все проворачивалось, вот, не держал. избежались опять шарики в, ну, в одну сторону. И выпало все нахер. А сейчас проблематично это все держать. Поэтому затачивайте лучше болт Так, вот только что выпала эту херня, выкрутил я вот проблемная вот хиромантия, которая вот, пока, вот показываю. Вот, подшипники, короче, еле выкрутил. Почему? Какая была проблема? Проблема в том, что первый раз не получилось. Проворачивался вот этот болт крутил вот этот вот подшипник и сбежали опять шарики, и он опять выпал. Поэтому берите подлиннее болт, и еще, блядь, не мог вот эту вот шайбу, вот, шайбу поставить, вот, хотел шайбу вот поставить. Получается, короткий был, пришлось вот туда ставить гайки, вот. Поэтому берите подлиннее болт, чтобы не повторять моих ошибок. И здесь стачиваете под ключик, потому что, получается, я захвачивал вот ель кус, там, Короче, вот так чуть-чуть я мог захватить, чтобы подтянуть сюда ключ. И, в общем, неудобно, так капец. Здесь стачивайте здесь грани, чтобы можно было разводной ключ или что-нибудь вот так вот э, подтянуть, вот понимаете, чтобы он не проворачивался, потому что он проворачивается, начинает крутиться, сбегают шарики, и эта вся мама выпадает. Вот. Теперь, блядь, проблема, смотрите, другая. Теперь придется гайку, э, болт срезать, потому что иначе не выкрутишь съемник. Надо-то папе вернуть, это не мой. Вот вытянул это вот проблемный сети И вот смотрите, э, вот если вот так покрутить, да, вот. Видите, подшипники сбегаются. Я вот так крутил-крутил. В общем, у меня обойма вылетела, короче. Поэтому вот они же не будут стоять на месте. Здесь же нету, э, забыл как, вот видите, все и на сторону. Э, забыл, как это называется, который держит эти шарики. Блин, забыл. Куриная память, ё -моё. В общем, чтобы это не повторялось, как у меня, берите болт все-таки, как я смотрел у ЧВК, подлиннее и стачивайте вот такую плоскую часть, чтобы можно было чем-то ухватить, чтобы он не проворачивался. И подлиннее, блин, короткий, я не смог зацепить вот эту шайбу. Но, ну, в принципе, это все гемор, это все не важно. Важно в том, что я его вытянул. Вытянул, и можно теперь поставить, в принципе, новый. Потому что на весь YouTube я нашел всего одно видео, который чувак показал то же самое, что я показал вам сейчас. И все. И вот все показывают на видео, видно, как хорошо, как типа снять вот такой болт. А проблем нема, что вы берете какой-то типа на пол с полусрезанный болт или что-нибудь вставляете туда, заводите его в сторону и тянете. Здесь же проблема в чем? Здесь даже не проблема. Здесь если знать, как что делать, здесь даже лучше. Почему? Потому что если э, берут какой-то шляпка, грибок, туда заводят, да, ну такой как бы буквы Г что ли такой, заводят туда, стянут в сторону и тянут, да, то иногда оно выпадает. Здесь же вариант даже лучше. Вы берете на эту херню, вставляете вон длинный болтяр, только берите болт подлиннее, вот длинный болтяра, он никуда не выскочит, но единственное, что, повторю, вот здесь надо срезать, чтобы он не прокручивался. Потому что сбежут шарики, ну, в сторону, и все. И тянете, берете какую-то вот такую трубку, блядь, ставите шайбу. Честно, я сам боялся, что у меня ни хрена не выйдет, но получилось. Я когда крутил его, выкручивал, я чувствовал, как он хрустел. Ну он же когда вытягивается, он с таким хрустом. Хруст, хруст, хруст, хруст. Короче, э, Кому помогло мой вариант, ставьте лайки, комментарии, помогло, не помогло. Но я думаю, поможет. Я уверен на 90%, что поможет. Все, ставьте лайки, комментарии. Всем пока.